Hello, my friend, how are you？嗱，我首先介绍几样，嘢，呢个就是我自己，啊，呢个就系我自己自制嘅爪子啦。啊，你要放出来，成只配字咩？配字幕，咁啊，然后配合字幕，就算你怎么做啊，哦，保持先， <laughs> 嗱，就是这样弄出嚟好方便。因为为什么？因为我们咧，如果用啲柜子咧，很高咧。 怕它，我们跌倒啊，不小心跌倒啊。还有呢，如果我们增加的地方也很容易。你看我底下的东西，嗯，你看，那我可以，咁咪增加地方你用咯。咁我洗了呢碗碟啊，啊，啲碗碟湿啊嘛，咁咪拿这个车推一边，给他因为蟑螂呢就很喜欢水的。如果你的碗碟没有水呢，就因为。 人少就可以，人多呢用的东西多呢，你一定用大的架子晾干水，晚上洗好就换，晾干的水然后早上啊中午拿出来放好好了，啊就是这样了。咁啊如果我唔用的时候呢，嗱，因为增加个地方嘛，除非你家里不够地方，没有办法用地方嘅，嗱这个小小地方走过就 OK 了。咁啊然后呢，我又就想推一边。 一个也是自己 design 嘅，推来推去， <laughs> 我用嘅东西好方便嘅啦。呢个架子啊，看睇啊我还没有上视频嘅，就教你们点做啦。只不过啊，迟一点会放出嚟。教你呢个系我嚟切菜的啊，它比较厚啦，啊，跟一个不一样啦，因为它呢个要切菜用力嘅，啊，就变成要好一点。我教教了你啦，只不过你被寂寞迟一点我出来了。 啊！呢个假字又是呢个啊小时候嘅夜视者，我会做了啦，做嚟视片。咁啊，等一息我告诉你，怎么做我呢个东西啦？我东西嗱，我真嘅揸嘅东西嚟防，我不可以防够，一不小心我们跌到咧， <laughs> 就会受伤嘅，很危险啦。我怎么做咧？咁啊，然后咧嗱嗱，我我为什么要特别告诉你呢个东？其实我系告诉你个东西，你知为什么？ 一個就係一个阿露面啲一塊，好先人哋啊放啲啲肉啊，唔好其他用肉啊。咁我後來另置一隻，因為我没有用嗰種啊夾啊嘛，所以用其他樣都用空炉。咁啊，為什麼要放井？主要咧，我試過以前我試過呢度咧，我放一個啊啊一個什麼東西啊，啊放啲東西就特別顺便烘它啦。哎呦！ 我对你说不好，如果你那个比如说啊，我我我想啊，最这单的啊，烘一点东西放上去，不可以不可以，里面呢有水分的，令那个炉很快烧掉的。所以你尽量冇放那个木的，冇放东西，以前我放过，嗰个炉烧掉了，就是因为呢产生空气湿有水分，啊，很危险的。所以尽量那个冇放东西哈，冇放东西来烘，不可以。咁啊，然后啦哈。 我要怎么做我那个饺子啊？很简单，主要呢，我放上去，为什么要加一个？主要因为我们上面很热的，因为那啲如果长时期热到它，可能啲印尼会脱下来脱落，咁增加自己麻烦。我们放一块东西也可以沾下油啊，别人的油啊，你也总容易撇出来了，就是这咁啦。 喺哦，我刚刚烘好的这个就是一种，啊，我们一种嗱，我自己自己做的米粉，不用煲嚟煮，咁啊饮下煲滚一煲滚嘅水，咁啊你将啲米粉啊沥干水，沥干水咗之后咧，完全没有水放进去，啊然后倒一点滚嘅烫嘅浑嘅水，放到刚刚平住，咁然后放住烘。 烘好之后就是这个效果。你看美不美？啊？美不美啊？OK，我这这这件希望你们喜欢？